Sveiki visi! Prieš tai buvusiuose video atskirai pasakojau apie pasirašymą monolitinio žiedo betonavimui, o šiame video matysite jau patį betonavimą, kurį kaip ir daugelį kitų darbų atlikome patys. Į betoną įdėjome e, ankerius, mes vadiname inkarais, kad būtų galima prisukti mūrlotus E, juos patobulinome su mediniais pagaliukais tam, kad jie iš betono iškiltų stačių kampu. Vėliau tą medį išėmėme, liko tik 12 mm sriegis. Nu ir čia matote, kaip tai atrodė blokelio viduje. Ten, kur buvo monolitinės pagalvės, naudojame betono mišinį Weber S100, vandenį ir plastifikatorių. Visur kitur maišėme cementą Rocket Cement M500, plautą 0,4 frakcijos smėlį, akmenukus, E, santykių 1 su 2 su 4, e, akmenukai nuo 3 iki 8 mm frakcijos, bet dabar manome, kad galėjo būti ir didesni. Mišinį maišėme patys su kaimyno paskolinta mišalka, nors svarstėme ir nuomotis betono siurblį, bet nebuvo laisvų. Nepirkome jau pagaminto betono, nes būtų tekę daryti viską labai greitai, plus turėti pastolius per visą perimetrą, tai tos minties atsisakėme buvome pasidarę kibiro kelimo aparatą, kuris šiek tiek palengvino darbą. Užpiltą betoną suvibravome su perforatoriumi, manome, kad reikėjo šiek tiek galingesnio, nes kai kur šonuose liko minimalus tarpeliai, bet nieko ypatingai blogo. ten kur montuosis metalinės sijos įbetonavome metalines plokšteles su dviem dvylikos milimetrų diametro armatūros strypais pats betonavimas užtruko dvi pilnas dienas dirbant šešiems žmonėms esame labai dėkingi draugams ir giminaičiams už pagalbą įprastai monolitinis žiedas matosi plika akimi o mūsų atveju kadangi betoną pylėme į u formos blokelius nieko nesimatė nebent žiūrėtum iš viršaus tai varė į neviltį nes atrodė jog niekas nepadaryta Vienas vairuotojas, kuris atvežė mums medžiagas, pavadino mūsų namą šūdu atsiprašant, nes mūrlotai ant blokelių uždėti. Kai pasakėme, kad ten yra monolitinis žiedas, kalbą pakeitė. Betonas visiškai sukėtėjo ir išdžiuvo po 27 dienų, bet tvirtumas atsiranda jau po kelių dienų. E, betoną dvi dienas po kelis kartus laistėme, nes per greit stinkstantis betonas trukinėja. Reikalingas tam tikras drėgnumas, kad jis turėtų laiko chemiškai sureaguoti ir sutvirtėti. Na, čia matote, kaip atrodė tas mūsų monolitinis žiedas, tik tais keletą išlintusių stripelių ir to monolitinio žiedo, to pačio monolito tikrai niekur nesimato. Čia matote įžangą į sekantį video metalinių ir medinių sijų iškilimą ant monolitinių pagalvių.